Iya Lura. Iya. Iya Lura ada. Sama aku sih sama aku sih Bukan apa boleh kan hanya betul. Tidak mungkin dalam kerajaan betul, kerajaan baju betul. Tidak ada. Bukan tidak tidur. Tidak masuk bakal tidur. Hari Nasina babu geliya. Kami gidiyor, cimbe tahına bindi. Nasina babu geliya. Allah Deus, melhor